أنتم تعلمون يا أخوان واحدنا يكون في قلبه الحقيقة الحقيقة مرض يزعجه عنده حقد أنا أعلم أن بعض المسلمين بعض الصائمين بعض المصلين بعض الرجال الذين يشتغلون حتى بالعلم في قلبه حقد بيقول لك ما بقدر يعني أنا إذا رأيت نعمة على فلان ما بعرف ما, ما بقدر ما بقدر ما بقدر يعني شوفه هو في نعيم يا أخي هذا بزماناته عامل معي فصل الله وكيلك أنا متمني روحه يعني بس احمد الله أنه أنا ما عم روحه بس ما بقدر ادرى أنه هو نجح ما بقدر لا تخبرني أنه هو اشترى شروة جديدة لا تقلي أنه هو تزوج يا لطيف في بقلبي حقد هلأ هو هذا الحقد يتعبه يعني لما بيحط راسه هيك على الوسادة بده ينام في المساء بدل ما يذكر الله بدل ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بيقعد بيتذكر فلان ماذا فعل معه وماذا قال في حقه يا حرام تعبان من حقده طيب أنا بعرف أنه هالجلابية إذا وقع عليها شيء من الأوساخ باخذها على المغسل بغسلها أنا بالغسالة بغسلها على إيدي بتطهر تنظف وبعرف بأنه يدي إذا وقع عليها شيء من النجاسات إذا غسلتها بالماء غسلتها ثم بالصابون خلص طهرت طيب بس هذا القلب كيف بده يتطهر كيف الحقد بده يطلع كيف الحسد يا أخي أنا هذا الأخ موجود معي بالمسجد ما بعرف بس يعني أنا أنا الحقيقة متضايق من وجوده وإقول لك شغلة أنا متمني هذا ما عاد يجي على الجامع بنوب الله أكبر ليش متمني ما عاد يجي على الجامع بنوب ما بعرف هيك يعني ليش عم يسبقني هو يا أخي هذا أخي أنا وياه درسنا مع بعضنا البعض ليش هو طلع له فرع عالي وأنا ما طلع لي أنا وياه تخرجنا من الجامعة سوا ليش هو صار عنده أنا ما صار عندي ليش هو تزوج أنا ما تزوجت في عنده حسد على ينظر إلى ما أعطى الله غيره طيب كيف بدك تروح هذا الحسد في مشكلة يا أخوان ما بتقدر تدخل على الجنة وفي قلبك حسد الجنة دار طهر وهذا الحسد في في ظلمة في سوء في فحش كيف بده ينقام هذا لازم تقيمه قبل ما تموت الحقد لازم تقيمه قبل ما تموت الغل لازم تقيمه قبل ما تموت الغيبة العلقانة بلسانك هي متضايقة من حالها انه انا ليش هيك كل ما قعدت مع نسوان بنزل بهالغيبة في وحدة تانية انه انا لما بقعد معهم ما بغتاب بس يا اخي بضلي عم بسمع هيك وبرتاح يعني والله حلو الحديث بس كله غيبة هلا لاحقا هي بتتضايق شلون انا بدي بطل الغيبه شلون بدي بطل سماع الغيبه شلون بدي اقيم الحقد شلون بدي اقيم الحسد شلون بدي طهر قلبي ليس لك الا ذكر الله والصلاه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لانك بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مره واحده يصلي الله تعالى عليك بها عشر مرات والصلاه من الله عز وجل نقله من الظلمات الى النور نقله من السوء الى الصلاح نقله من الشر الى الخير نقله من ظلمات القلب الى نور القلب قلبك لا يطهر الا بذكر الله قلبك لا يطهر إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم